anamba na videte vingi sana. Walimu wa Msabe wanakujaga hapa, lakini hakuna anayejua kwamba ni mwalimu. Eh, labda mimi ndio nilikuwa namjua, hata asemi maana mimi najua kuna wale ambao wengine wanaishi pale wamejengewa kabisa eh, kule nyuma eh. Wale wengine tena mbie fala, wengi sasa wanaenda kujengewa wote sasa. Mm. E, kama mwezi wa pili nyumba zinafaa zimesha eh, watu ili wakae pale. Kwa hiyo ndio shida iliyopo, mimi na Geoffrey tunabishanaga mle. amna ndugu yangu, Wewe akija kuku, akija kukuuliza mwambie Jofu na ameniambia eti wewe hamna. Utasikia ananipigia simu mwanangu, eh, sasa mimi umeniharibia sifa? <laughs> Eh, ngoja nikwambie, hata vile mimi siwezi kumwambia kwa sababu nini, nitakuwa kama vile sasa nimemwalijiani nimemwaibisha mpaka yani ameshuka Bwana jangana uja kwako anakupokea wewe, naye ni fara, unakuwa unatangaza watu, um- anaanza kuambia ah, huyu jamaa ni mbea. Wewe muite <laughs> iyoya, iyoya eh, anaitwaga iyoya, mm. iyoya wewe sema Yoya. Eh. Utakasikia. <laughs> Yoya. Anaitwa Jufrey Yoya. Ah, sawa. Alafu kabla kulichanga, mlijua hilo jina? <laughs> Lijuaje? Sasa amla amla mimi sasa kuna sasa nakuta mle msafi. Kwani kwa siku moja sisi hapa nakuta. <laughs> Eh, unaita Yoya. Ah, sasa jo nani? Jovi, ngoja mimi niende. Ngoja bwana nikafike kwanza. Sina mwanamke, wanawake wenyewe ndo wao. Sasa wenyewe huwa mna tabia mbaya, hawezi ukaishi na mwanamke. Eh. Hata mtoto yule bado bado bado aliana hata atalala njaa. Mimi mwenyewe nikiemea hivi nikiemea hivi mpaka tena Jumamosi jala. Hamna. <laughs> Ndio kitu ambacho sipendi. Eh. Yaani sipendi sana wawe na mawazo kwamba hivi leo kweli nyumbani watakula nini. Ah, huwa upendi hayo mambo. Yaani, yaani. Hello. Sababu ni shida. Salama salama. Wanataka yani nani? Familia ikikosa resource, marumbano. Mimi Mwana bwana. Na sio kuna taarifa habari